Hello，大家好，我是金老师，欢迎大家收看本次的节目。接下来跟大家分享的是阳历一月份、阴历十二月份的生肖运势月报。在我们开始之前，请新朋友务必在下方先帮老师按下订阅、小铃铛加赞，这样老师更新视频的时候，你才能在第一时间收到通知哦。 首先呢，我们会针对的是属马、属羊以及属猴子的朋友，在这个月令的工作、财运、感情以及健康的部分做提醒。针对属马的朋友呢，在这个月呢，我们逢的是堆鹿以及穿害的一个月份。在这个月，我们的排名是第六名。那名次呢，跟上个月稍比下来呢，是降了第四个名。 阶级哦，但是还是算理想的一个范围内。在工作的部分呢，是会比较容易会有善变不一致的一个状况，也就是你很容易让周边的人觉得你好像会一直要他们从工啊，或者是说你的立场呢会不断的一直在变化。那这样的话是比较不好去凸显你个人的一个呃工作的领导能力的。 所以会建议呢，如果你想要让自己更展现的有这个做事的这个魄力以及执行力的话，请不要呃一而再再而三的去呃大调，微调是可以的，微调代表是在乎细节，但是大调整呢就会代表的是呢是乱的方针哦。在工作的运势部分，只要你能够注意这一点的话，基本上还是属于大吉的。 那在财运的部分呢，属马的朋友呢，在这个月呢，很容易呢，会因为本来快谈拢的一些状况，然后因为最后意见不合反目哦，反而让你要到手的一些案子就飞了，所以相对的，他的奖金呢，也会忽然就没了，嘴边肉就被夹走了，反而会影响到整体的状态。 所以老师会建议哦，与其伤了和气、伤了荷包，请先想想看你有没有这个底气去斗这个气哦。那么这个属马的朋友呢，在这个月我们的财运哦，相对就会变得是小凶喽。那再来就是在感情的部分了，感情的部分呢，属马的朋友呢，在这个月呢是属于比较没有耐性的。 呃，懒得去安抚另外一半，而且你又自己很容易去生闷气，或者是有很多的想法，但是你又不愿意透露出来给另外的对象理解。如果你不愿意去沟通的话，那么感情呢，不论是经营中，或者是准备经营的、待经营的，都会有这种貌合神离的一个趋向走势哦。请务必呢，要多费一点心，思，好去经营哦。 才能够让本来中下的一个运势呢，能够转为中平。那在健康的部分呢，属马的朋友呢，主要是来自于精神方面哦，你会给予自己呢极大的压力，或者是碰到一些事情呢，你的这个挫折感在这个月相对的会比较被容易放大，务必不要给自己过多的一个这个压力在身上。 有期许或者是有目标都是相对好的，但是当你呃忘了怎么样去呃修正，然后再往前走，哦，然后让自己困在那样的一个情绪的时候呢，那它就会变成是枷锁了。那在健康的部分呢，就是属于中下的。接下来我们来看一下，就针对属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个月呢，逢的是进马、剑刃、无恩。 相冲的一个月令，那么在这个月的排名是第十二名哦，跟上个月的名次是一样的。在工作上呢，虽然我们的名次跟上个月是相同哦，但是呢，它的凶恶的程度呢，在这个月影响的天数呢，相幅度的是有减少了一些。所以在这个月要注意的就是，请不要卡在钻牛角尖的一个状况之下哦。 呃，可能呢，你会想要问问题哦，比如说在工作上面，但是呢，要注意就是你问问题的方式哦，还有情志的方式，不要让人家觉得你是在找麻烦哦，不然就比较容易跟同财之间呢吵架，或者是跟这个长官杠上，那这样子就很容易让我们迎接到凶的工作运势咯。在财运的部分呢，属羊的朋友呢，在这个月。 会比较鲁莽，而且欠考虑，就是，呃，别人有的我也要有，或者是他有，为什么我不能有？请你先想清楚了再下手，再决定哦。包括是参与团购一样的意思，东西也不是便宜就一定要拥有哦。如果买回来你用不到，那它就不是一个有价值的东西哦。那么再来呢，会建议就是属羊的朋友呢，如果你可以让自己呢多思考个几秒再。 下手的话，那么身上的钱呢，就比较能够留得住了。在这个月的财运呢，是属于中下的。那么感情的部分呢，属羊的朋友呢，在这个月呢，会比较想要显强哦，不愿意在对方面前示弱，所以呢，会让人家有那种太过刚毅的感觉。呃，人人心是肉做的，不是铁打的。 就算你自己受了一个委屈啊、受挫啊，呃，你也不要就是把这个责难呢都怪罪到别人身上哦，也不要或者是说就把自己给武装起来哦，尽可能呢让自己把这个不愉快的情绪呢不要带回家里哦，不管你是单身或者是是已婚都是一样的。 不然呢，这样的情绪呢，就很可能波及到他们哦，反而会有伤人伤己，哦，反而是非常不利于感情的。那至于在女生的朋友部分哦，属羊的朋友在这个月呢，就比较容易会觉得孤单哦。但是在这样的一个状况的时候，切记哦，不要随便呢就投于怀抱。哦，那么，注视爱情在这个月呢，可能会来得快，去得快。 但是后面也会让你懊恼万分哦。那感情的月份呢，在这个月的运势呢是属于中下的。至于在这个健康的部分呢，女生朋友呢属羊的朋友要留意妇科相关的问题哦。那男生呢就是要注意不要过度的一个熬夜，因为尤其是如果你本身呢先天比如说我们的肝呐是比较不好的，那就更要注意了。 当你有这个比较容易倦怠的一个感觉，比较常浮现的时候呢，就更要注意，我们是不是有给予自己的这个生理哦，有适当的休息的时间哦。那尽可能让我们的作息呢是可以，呃，正常一些，不要熬夜哈，会比较好。那么健康的部分呢，是属于中下的。再来就是针对属猴子的朋友。 属猴子的朋友呢，在这个月逢的是堆贵的一个月令哦，排名是第四名哦，那足足呢爬升了四个名次。那么在工作的运势上面呢，如果你能够更有计划的、更有系统的，或者是你可以在你的一个 calendar 上面呢，把你要做的事情标记下来会更好。那么透过跟别人一起搭档呢，或是同心协力，呃，沟通好去。 完成的事项呢，会更有成效哦。所以在工作上呢，在这个月是蛮适合跟别人一起合作的。这个月运势是属于小吉的，而在财运的部分呢，在这个月收入是相对的有机会呢可以增加的哦。尤其是如果你本身有经营副业的朋友，那又或者是你过去有什么投资的话，在这个月是比较有机会是可以有收成的状况。 所以当月呢，是可以去做一个，嗯，切割点。尤其是如果你本身有在持股的朋友哦，那么财运的部分在这个月也是属的。在感情的部分呢，在这个月呢，你很尤其是针对单身的朋友，哦，很有机会会碰到，就是有这个眼缘的对象。眼缘代表是，你看呢就觉得 <tsk> 这个人好似相似。 啊，或者是说，我觉得好像跟他会蛮合拍的，而且通常就是直觉也会蛮准的，真的相处下来呢，也会是蛮顺利的哦。所以这个月会是大力单性的单身的这个属猴的朋友们哦，不妨呢多多的呃去留意一下周边的人哦，多参加联谊做的，在感情的运势部分是属于大吉的哦。 最后就是针对属猴子的朋友呢，在健康的部分哦，女性朋友要留意一下，就是在月经的部分方面可能会比较不不顺畅哦。那么有需要的话呢，就是要做一下调理哦，比如说透过周一的调理。那再来就是呢，男性的部分要留意泌尿科哦，或者是尿道，女生的尿道问题哦，都是同样的，就是要注意，尤其是在私人的。 国家的话，那或是逢冬季的国家，那么我们的这个私密衣物呢，就是务必要干哦。如果你是用晾干的话呢，可能它不会很干，就比较容易会有这些呃发炎的状况产生哦，就要特别注意一下。因此，健康的运势是走平运的。以上呢是针对阳历一月份的。 针对属马、属羊以及属猴子的朋友，在该月份的生肖运势月报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，或是如果你有需要老师相关的一个咨询服务，以及想要问流年的朋友，都可以透过上方的微讯号，或是透过下方的 LINE 群加入老师，我是金老师，感谢你们这次的收看。 下次再见喽，拜拜。